嗯，各位会众好，我是一位尝试想要用黑客松，呃，来推动开放科学的一个公民，呃，天文学家。然后我想在这边分享，呃，乡民如何在黑客松用 Python 协作贡献天文教育。首先，我想分享呃关于黑蛋的故事。呃，黑蛋是一位对天文有兴趣的乡民。 他得知新大附中有要举办天文黑客松，他于是参加呃报名参加。他在二零一一年第一次参加的时候，得知呃有一些拍成套件可以用来呃抓取呃天文的观测资料，但整体而言，他那次参加觉得好像花太多时间设置拍成环境和学拍成语法，呃反倒压缩了参与者。 发想协作专案的时间，且教学的过程并没有听闻相关的反例。而二零一九年，他再次参加了第二呃新大附中的黑客松。呃，他这次觉得他呃少了引导教学，让参与者不知如何进行专案。OK，上面呃刚刚是讲了黑蛋的故事。嗯，我之所以想要办黑客松，主要是想要解决以下问题。 呃，现在有不少开放的天文资料能借由 Python 套件取得，但缺乏让大众认识并使用这些资料的机会。而对于天文有兴趣的大众，在看了科普书籍及新闻报道后，缺乏可以进一步了解并参与贡献的管道。另外，如刚刚有提到，我曾经和高中合作举办 h 客松，o n 但参与者回馈有知识技术的门槛及自主提案的困难。 于是，我想要解决这个问题，想要改版天文黑客松。呃，契机是我在去年的 Python 年会曾经分享如何用 Stringlit 开发互动式天文教材。呃，Stringlit 是能让人单纯用 Python 程式快速生成资料科学相关的网页 App。App。然后，此外，就是刚好发现去临临时学校、小临时小学校，他在征求提案。 呃呃，征求关于促进教育方面的开放协作的提案。于是我想，对于改版《天鹅松这个提案，提案为乡民都来开拓公民天文学家的地图零，从互动式开源教材开始，就结合呃去年使用村里的经验。呃，所以改版《天文黑客松》的解决方法如下，呃。 希望与教育单位或社群合作举办工作坊及黑客松，并聚焦在使用开放的天文资料，让参与者协作贡献，用于天文及数理教育的互动式开源教材。所以需要不同背景的人提供天文知识啊、教材设计、派程城市开发、使用回馈等贡献。我于今年二零二呃三月五号在新大附中。 再次举办天文课程的为例，诶，在开始的时候，在天文客松这个天文课程，我们提供以 Python 套件取得天文观测资料的范例教材，然后希望参与者基于此范例，用 j u l i t 制作用于天文及数理教育的互动式开源教材。所以，呃，我们希望参与者，呃，可以有一些，呃。 Python 的经验跟 s p r i n g 的经验，所以我们呃大概花了一个小时的时候，呃时间在 h a c k o n 教呃参与者如何透过 Ripley 这个能在线上开发城市的平台，呃解说呃上面这个范例城市码，呃以让参与者了解这个城市码所使用的 Python 语法以及如何用 s p r i n g 制作教材。以下是这个教材的。 是翻译，这个是天文资料学的翻译教材，然后提供 Python 套件取得。这个现在显显示的是从 NASA 用 Starry 套件去截取 NASA 的资料的城市码，然后借由 Starry 本身提供的过滤筛选功能，然后有一些小应用。OK，呃，有了这个翻译教材，然后就让参与者去延伸它，呃。 发展他们的专案，然后在三月今年三月五号，有一组呃参与者，他们用了 NASA 提供的太阳系小行星天体呃小天体呃资料模拟轨运行轨道，然后呃画面所示 EROS 这个是太阳系的小天体，他们用呃 NASA 提供的资料去模在画面上画出呃。 它的运行轨道，然后在绿色的那条线就是这个 EROS 这个小行星的轨道，然后其他的话是太阳系，呃，如地球啊、火星、水星等等的轨道。OK，然后呃，香比如何在 h 客松用 Python 写作贡献天文教育呢？呃，刚刚提到那个翻译教材是用 Atracery 的。 呃，太阳系外行星的资料。那 s t r k e l y 除了太阳系外行星，也有各种不同的呃观测计划，能截取各种不同星体的资料。然后上拍是专门在呃取得太阳观测资料，GWPY 则是呃取得重力波的资料。所以，乡民可以用这些套件来扩充。 呃，刚刚上述的天文资料的范例教材，然后此外，呃，相面可以据上述范例，用群类的制作用于天文及数理教材的互动式开源教材，或改进既有教材。最后，我想聊谈谈，呃，如何以 h e x a o n 促进开放科学教育。呃，现在的公，呃，现在公，呃，大众能参与。 科学的一种方几种方式，包含呃工呃协助观测啊，或者是运用自己电脑里面的算力去协助分析，或者是用功能智慧呃协助呃影像辨识。然后呃我对在黑客松利用开放资料协助贡献科学教育，呃我觉得也是一种公民科学的一种新尝试。 呃，此外，其他科学领域可以照这种在黑客松啊，利用开放资料写作贡献的科学教育的这个模式，可以去促进该领域的科学教育。最后，欢迎一起来合作举办科学、开放科学相关的黑客松。好，谢谢。